ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡ್ಯ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದು ಆರ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇದು ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೆ next month twenty six start ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ star cast whole Thithi team ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ಲು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್